根据教会的发言人，南加州是世界最大的山达基社群之家，著名的隐秘和保密其内部运作。教会主要基地在好莱坞，它的国际基地则在河滨县。因为一宗正在法院的诉讼，在赫米特附近的山达基大院内，据称所发生的事成为大家关注的焦点。前达基主管代比·库克被起诉违反合同。 因为他在一封电邮中批评教会，而他签署了一项协议，承诺保持沉默。上周，他在圣安东尼奥法院作证，他说出在赫米特附近，他称为洞穴的地方，在拖车内发生了什么事。有一个地方叫洞穴，窗口有铁杆，每天二十四小时有保安把守入口。艾比·库克在发誓之下。 在证人席上作证，这女子曾经是旗俭的面孔。旗俭是山达基的精神圣地，在佛罗里达州清水湾。您好，欢迎到旗俭，我是黛比·库克，旗俭服务机构的舰长。十七年来，库克率领山达基最大的教堂。对我所做的，我有巨大的热情；对我们每天所做的事情，我都有巨大的喜爱。 库克作证，在2005年，他被教会的最高领导人大卫·密斯凯维吉传唤到河滨县赫米特附近的山达基国际基地。那时，他得知什么是洞穴。密斯凯维吉先生给我简要并解释，他已经把大约四十名山达基国际高管放进了。 基本上，他们被锁在一个称为“洞穴”的房间。他亲自带我到那里，并给我看。在他的证词中，他说，在2007年5月，他被派发到洞穴。有人撬开办公室的窗口，我当时在里面。通过这个窗口，两个大家伙走进来。密斯凯维吉先生在电话中向我说。 他们在那里吗？我说是的，他们在。他说再见。两名男子用力带我离开到这个拖车地带，这里被称为洞穴。库克代比作证，他与其他山达基高管被存放在洞穴有七周。他形容那里是蚂蚁出没的地方。我被放在一个垃圾桶，冷水浇在我头上，被打耳光和像这样的事情。 有一次，长达十二小时。库克还作证说，看到山达基领袖大卫·密斯凯维吉打一名教会高管，另一名非常高级、山达基国际水平的行政人员。我亲眼目睹密斯凯维吉先生拳打他的脸和摔他落地下。他作证说。 在另一个场合上，密斯凯维吉下令书记打他耳光。他的一巴掌很大力，使我跌在椅子上。有一次，密斯凯维吉先生下令他的通信员打断我的手指。如果我不回答他的问题，教会极力否认库克的指控，称他们是悍然的假。 当他们在二零零七年十月离开教会时，山达基给了库克和她丈夫维恩·鲍姆加藤每人一张支票，数目是五万美元。你觉得提供给你的东西是公平和慷慨吗？远远超过了公平和远远超过了慷慨。他们在一次会议上收到支票，事发在佛罗里达州的山达基大院教会，还有录影。这是支票。 在山达基的顶级律师埃利奥特·埃布尔森面前，库克和鲍姆加滕还签署了一项十一页的保密协议。你是自愿的吗？不是。有没有人提出任何威胁或强迫你做任何事情吗？完全没有。在保密协议中，库克和鲍姆加滕同意放弃言论自由的宪法权利，永不吭声贬低教会一句。 永不透露任何有关教会的资料。戴比·库克的律师雷杰·弗里辩称该合同是不能执行的，因为他们在胁迫下签署。教会的律师则竭力否认这一点。如果我一直拒绝签署该协议，我不能够离开。基本上，在那时候我会做任何事情。你和你丈夫的家庭中还是山达基人的，将要极少接触。对的。 二十天前，教会提出诉讼，起源于一封电子邮件，批评教会的财务做法，是代比库克在除夕发送的。给超过三千山达基人，电子邮件很快成为头版新闻。教会起诉说电子邮件侵犯保密协议，并要求至少赔偿损害三十万美元。这么。 你对于山达基教会有非常强烈的积极的情感吗？非常的。教会说，戴比库克现在是一个怀恨的被教者，目的是贬低和破坏教会。但在听证会后，库克说他仍然相信山达基的原则。我们做了什么？是为了山达基与山达基人更美好。 这绝对不是容易的，他耗用了很多，但我们知道这是对的。听证会突然结束在星期五的早上，当教会放弃了禁止令请求，以禁止库克公开谈山达基，但是教会说他将继续对库克违反合同的诉讼。教会至今不同意接受摄影采访。今天下午发送到目击者新闻的一份声明中有一部分。 山达基教会说，库克女士和她的丈夫只是怀恨的、被解除了神职的被教者，试图传播谎言以谋取个人利益。有关戴比·库克的证词，你可以看到教会的声明和库克签署保密协议的教会影片，在我们的网站上。